pixkat eh, erorita zegoen eh, animo batzuk edo ilusio bat eh, berpiztu zala eta bide, bide berri bat ikusten zala zela, ez? E, Azte guzti horietako antolaketa, antolaketa eredu horizontal batetikan e, urrun, ba, bueno, albideratu zituela eredu horre ba, bueno, parte hartzeko modu desberdinak, ez batzuk e, sukaldatu zuten, hainbat ari ere parte hartu zuten, bueno, ekitaldi kultural piloa egon zen eh, egun horietan, e, ekitaldi horiek eren norberak eh, antolatzen zituen, eta nik uste hori badela arrakastaren beste, beste puntuetako bat, Osa, benetan asko egunak berak irikizituela espazio guzti horiek, nork berak haizuen hori e, ba, ba Eh? Batez ere, e, kombinazio ofentsiba bat, e, aktibo bat, praktikatzen hasi ginela, Horain arte egon ginen pixka bat, edo, lan egiteko modu bat zen, txoik ea lortzen dugun medioak etortzea, ea lortzen dugun medio handietan ateratzea eta desberdintasuna izan zen, ba, bihurtuko gara e, eh, zuzenean informazio iturria, nomar informazio alik eta gehien gure eh, guk nahi dugun bezala, ez da din distortzionatu, ez da din manipulatu eta eta jendea gu, zuzenean gure gana zuzenitzeko informazio eh. Eta uste hori gortu zela, jendea Twitterra eta Facebooka jarraitzen zuen oro, Zutenean gu gandik jakiteko zehar izan gertatzen, ez? Eta lortu zen, blokeo mediatikoa handi hundi bat eh, apurtzea, ez? Eh? Eta engabe luzatzen ziren mezuak izarteari eta sektore desberdinei luzatzen zitzaizkien mezuak zirelako, bueno, kartu zaitezten, unguztien artean, eh, aurkitu dezakegulako hau, ez? Eta elkartu zaitezte bereziki Euskal esan duen bezala, sekulako injustizia baten aurrean daudela Gogoratzen dut azkenen gogunetariko bat edo izango zela, Estatu Frantxesetikan edabide bat etorri zen, kazetari bat e, zen, zen dut aitorrola laizola nantxatu genula, eta goatzen dut, bos minutu pasa zituela kazetariak, galdetzen, ea bera hote zen, eh, bueno, terrorismoa bat izango zen gaztetako, zetzen sinisten, sei urteko gartzela zigor baten zain zegoen pertsona bat egon zitekenik zortzidun lagunez inguratuta. Eta intsumizioa dagoela gure barruan eta gure izaeraren baita. Aurrera, aurrera eta aurrera eta irabazitua dugu. Nik asko gogoratzen dut, e, baina ikaragarri intsumizion garaia. Eh, hemen etzen ez eh, asmatu dutzen zait, e, bai Euskal Herrian Euskal Herritikan kanpo e, azken amarkadeetan bai, e, erabilizan diren praktikak izan zirako hemen, hemen erabilizirena. E, izan zen nola baiit, dinamika edo argazki simbologia guzti horren horrelako bilgune bat bezala, ez? Eta, bueno, ba, belaunaldi berriek eta eta berziki egoera edo kontestu politiko berrian, ba, bueno, guzti hori martxan jartzeko aukera bat. Ta horrera bat izen alto bat ematea, planto bat ematea, Espainiatikan etortzen ziren hainbat erabakin justori, bai, hori planto hori egiteko modriko berena, desobedientzia, desobedientzia dela ulertzen du Euskal Herriko zati handi batek, e, baketsuak ez du esan nahi konfrontaziorik edutako eh, ez duela. E, noraino, noraino jun gaitezke desobedientzia zibilen eh, Nik ez dut e, pensatzen e, molde, molde bat baikorra izan badin bazan momentu hortan, e, eh, berdin egin daitekela horrelako estilo ontako gauza batean, berdin egin daitekela eta berdin aterako da berdin izango da. Eta errepikatu egiten da, ez? Belaun aldiz, belaun zerbait errepikatzen da. Iroro gehi sortzean, egin zan bezala, Europa osoan, eta hemen e, ba, ikastola mogimendua ere ordu zabaldu zan guztietara. Eta, errepikatu egiten dira, Belaunaldi bakoitza izan behar du bere nortasuna eman bar dio bere, bere gazte garaiari edo heldutasun bidean dagoen garaio hori. Desobedientzia zibilaren eh, jarrera hartu dugu, erresistentziarena eta eta espero dugu eh, honek eh, zeo zertarako balio izatea eta eta urrengo urrengoko urrengoak eh, datozenak ba, benetan eh, posible izatea guzti hau gelditzea eta eta benetan gazte gehiago eta eta euskal euskaldun gehiago e, espetxeratuak eh, ez izatea. Nik aurrerapen nondirik ez dut ikusi eta orokorrean ere politikoki inungo aurrerapenik ez dut ikusi urte honetan. Bueno, e, garatu zen edo sortu zen giro guztieri, dinamika guztieri, nun dago, nun gelditu da, ez? E, bueno, eta hau dago oso lotuta nire ustez eh, garai berrietara, garai berria dioanean ez nezari politika buruz, ez e, Euskal Herriko kontestu politikoari buruz, ari egiten gizartean azken urteetan ematen ari diren aldaketa bizkor hauei buruz e, aldaketa horiek argi dago, bueno, eh, eragin berezi auki dutela militantzia eduan, bueno, hor nagaritzen da sekulako eten dela, represioak bere eragina eduki du eta bereziki represio horrek lortu du e, maila handi batean, ba bueno, politiko oro funtsezkoa doan duen transmisio, transmisio politiko hori edo jakituria politiko horren ba, bueno, ez, bel, belaunaldien arteko e, ba, trukatze, trukatze hori, ez? Orduan, bueno, e, gaur egun gazten mugimendua ba, momentu berezi batean hartutzen da, elementu guzti, guzti horien gatikan, eta baduta alako irudipen bat, e, bueno, e, askegunean bizitako guztia ere, bueno, e, ikuspegi kolektibo batetik bizi beharrean ikuspegi e, nahiko individualistatik bizi, bizi izan dela. Hau kezka, bueno, badut alde ere, bai, bueno, nun daukagun landa edo zen den gainditu bar duguna benetan herri honetan aldaketak ematen nahi baldin dugu. Eta hori da lehenia. Eta oso argi gelditu zen eh, PNV-ren jarrerarekin eta PNV-ren diskurtsoa. Zan eh? zuen, beno, bai, ez da justua e, gazte hauek egartzelaratzea e, politika egiteagatik, baina gu e, legean barruan zidera, legea kontritu behar da, eta ondorioz, bueno, polizia bidaltzen dugu, polizia interna delako ez, eta espetxeratuak izango dira. Bueno, hori sekulako kontrasan, azten eta uste kontrasan hori agerian behitu zela. Eta azkeguneak balia izan zuen kontrasan horretan, bueno, aurrera pausu bat emateko. Zik uste bide hau bai izan daitekela momentu bat eh, iriz dadin herri honetan, sektor errek esateko ere du, ez du bidaliko gehiago, egiten ari zeatena, sekulako garra polizia dela.